так резко меня отрезвил Я не привык карабкаться на эти стены И сквозняком все двери настежь открыл И разогнал привычные наши дилеммы И продолжается Редко можно, копаясь, искать эту правду Лучше подняться и посмотреть на себя И постараться части не испугаться Мир не будет, как прежде, уже никогда Топим в вине остатки, надеясь на чудо Вспомнит в молитвах меня. Вишна по гости, пустив слезу от испуга, Только закончилось время, задуло костер Свечи сгорели, не оставив и следа Жизнь потечет опять своей. будет, как прежде, уже никогда. Топим в вине остатки, надеясь на чудо. И никто не вспомнит в молитвах меня. Лишь на погосте пустив слезу от испуга. счастье, пустив слезу от испуга.